Дами и господа, представям ви един нежен рецитал. 100 000 лева за клавира. Нежен. Млечният път показва мокрия ти път Той е съм разлял мляко върху голата ти плът Бъбъл къш Спъни си и задръж И не дей да се офлянква, за да няма къш, къш Старая се да бъда съблазнителен любовник Докато организирам порнофилм на вила в Пловдив Долен сводник Или кварталният негодник след този бурен полуфакт с години ще ме помниш Старай се да запомниш основно три неща Не пипай джойнта, портофела или моята Нежнета и нежни коснежи Не заплитай тези мрежи Искам да си тръгваш, щом Погледа ми се премрежи Прекършена и свършена Сега напускай къщата За това, че те шамарих по тупето си намръщена Обръщай се и тръгвай Стана късно, ще си лягам Казал съм ти, че ще звъна Ама се съмнявам Лечен меч Лечен меч За твоя вечен ти Млечен меч. Вечен меч. И когато моята муза си почива в Тулуза Знам, че ще намеря музата скрита под твоята буза За двата ти катета аз ще съм хипотенуза Виж как целия съм камък без да ме гледа медуза Не раздавам прашки на ни кокошки Искам на забавен кадър в хол сме заедно тук с теб е чист късмет Имам нуждата да те разтворя като че сме Чувче клети люк съсед, съм за твоя мироглед Генгста рап, медни дует, uh, без да uh. съм купче лед Аз съм властелина и пазителя на грубото Ти си пластелина в моя част по трудово Вино скус на мента, не е момента Запознай ме с декоратора плацента Нося хороформ и лекопласт Ти си паста Балкан, но без сухата част Млечен меч О, млечен меч За твоя вечен теч За твоя вечен теч Млечен меч О, млечен меч Вечен теч За твоя, за твоя вечен теч Yeah